Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободной России». Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас американский журналист и писатель, специализирующийся на России и СССР, Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Я, насколько помню, вы известны еще и тем, что были первым журналистом, американским журналистом в постсоветской России, а, которому запретили въезд в Россию. Я все правильно помню? Да, это правда, это правда. Это был 2013 году. И до сих пор я не приехал в Россию, к сожалению, к моему огромному сожалению. Но а, я надеюсь, что один день все-таки вернусь. Ну, о причинах того, почему вам запретили въезд, мы как раз и поговорим а, в нашем интервью. Коснемся этого в части этого интервью. А я сейчас расскажу, с чем связан вообще сегодняшний эфир. Дело в том, что 22 а, года назад, 8 а, сентября 1999 года, в 23 часа 59 минут 58 секунд в Москве в а, жилом доме на улице Гурьянова произошел взрыв Погибло достаточно много людей. Несколькими днями ранее, 4 сентября, взрыв произошел в городе Буйнакске. Ну а потом 13 и 16 сентября прогремели взрывы на Каширском шоссе в Москве и в Волгодонске. Погибло, по-моему, больше трех сотен человек, более полутора тысяч были ранены. А После этого началось официальное расследование. Официальной версией стала версия о причастности чеченских боевиков к этим взрывам, а точнее, если говорить конкретно, кавказских боевиков, потому что коллектив обвиняемых, привлеченных к делу, был интернациональным, там были и карачаевцы, и дагестанцы, и даже арабы. Эта версия стала доминирующей этих людей осудили за осуществление данных террористических актов, но почти сразу же в обществе возникло сомнение в официальной версии. Появилась версия о причастности российских спецслужб к этим взрывам, которая нашла свое наиболее емкое выражение в книге Александра Литвиненко и Юрия Фельчинского «ФСБ взрывает Россию». На этой неделе мы уже говорили с вдовой Александра Литвиненко, Мариной Литвиненко, она рассказывала о тех впечатлениях и о тех наблюдениях и догадках о произошедшем, которыми с ней делился покойный Александр Литвиненко. Ну а сегодня у нас в гостях Дэвид Саттер, поскольку он тоже принимал определенное участие в общественном расследовании этих инцидентов и даже написал по итогам своих наблюдений книгу с очень интересным названием «Меньше знаешь, крепче спишь». А, Дэвид, скажите, пожалуйста, вот спустя так много лет уже после этих событий, ваше мнение о причастности российских спецслужб к этим террористическим актам не изменилось? Не изменилось, не изменилось. А, я продолжаю получить информацию по этому поводу, и все подтверждает, что это был террористический акт против собственного народа, чтобы способствовать выдвижению Владимира Путина в пост президента. А, я не видел ни одно доказательство, что это не так. И наоборот, а, много свидетельств, которые а, указывают на том, что это был именно террористический акт и именно и авторы этого акта были э, тогда ФСБ. Террористический акт против собственного народа, это звучит довольно страшно, я бы даже сказал, жутко, жуткое обвинение. И поэтому я все-таки спрошу вас, что именно, какие факты заставили вас прийти к этим выводам? Ну, факты были разные. А сначала все было очень подозрительно потому что тогда, как мы помним, рейтинг Ельцина был 2%. Ельцин сам 8 сентября сказал президенту Билл Клинтон, что Путин будет следующий президент, и а, американцы должны с ним работать. Как он мог быть такой уверен 8 сентября, что Путин, а, человек совершенно неизвестный, без политического опыта, без очевидного харизма, мог стать президент. Почему он считал, что что-то как-то будет это обеспечивать? Но следующий день э, взрыв произошел в, э, в здании на улице Горянова. Э, а, много факторов были очень странно. Как э, получить гексоген, который был э, а, а, использован для а, э, разрушения этих, этих домов. Гексоген производит только в одном заводе в России, и этот завод тщательно охраняет ФСБ. Как организовать такую операцию? А, это все а, выглядело очень странным. Факт, что э, характер разрушения домов был странным, потому что э, э, это, дом на Гурьянов и потом дом на Каширском а, был, совершен, был, был полностью разрушен. Надо, чтобы это делать, человек должен быть большой профессионал. Он должен знать, где поставить э, э, взрывный материал, как это организовать. Это не дело одного дня или, или одного месяца. Это требует довольно э, изысканный и э, сложный план. И участие специалистов. Кто обучает таких специалистов в России? Ну, только в спецслужбах. А, э, чеченцы не, не, не имеют такие специалисты. Но это все вызывало сомнения. Но самый главный был не это. Самый главный был факт, что бомб был обнаружен в, э, в подвале здания в городе Рязани на улице Новоселова. А, и а, эта бомба, а, и люди, которые поместили эту бомбу в подвале в Рязани, оказались а, не чеченскими террористами, но агентами КГБ, а, э, ФСБ, извините, агент, а, агентами ФСБ. И... Да, это так называемый Рязанский инцидент, Рязанский сахар. Да. Рязанский инцидент. Но в любой нормальной э, стране это бы, было бы расследовано и, и, и это было бы конец не только для а, верхушки ФСБ, но для тех, которые послали их туда. Но в России это не произошло. И как это позорно, другие страны не требовали объяснения этого загадочного, это загадочного инцидента, а, который мог только указывать на одном, что а, все предыдущие взрывы, которые тоже произошли из-за из бомбы, которые были построены, построены из гексогена, были тоже э, а, организован ФСБ, и это был просто связь в, э, в, э, в одном цепи. А, и потом мы, мы, тоже был еще странный инцидент, когда после а, на улице Каширского Геннадий Селеснев объявил в Думе, что был взрыв в городе Волгодонске. Но Волгодонск, э, эм, э, взрыв в Волгодонске произошел, но произошел три дня позже. Как он мог знать заранее, что будет взрыв в здании в Волгодонске? А, Александр Литвиненко сказал, что ФСБ перепутал и дал ему неправильный, э, э, перепутал очередь взрывов в списке, которые не доставили ему. Но ну, просто потом он объяснил. Он сказал, что Uh, а, была какая-то бандитская разборка 15 а в городе Волгодонске. В самом деле это так. Такая разборка была. Никто не страдал как результат. Но еще возникает вопрос, как он мог знать два дня э, заранее, что а, а, будет такая разборка? Поэтому а, все указывает на том, что эти взрывы не были организованы а, чеченцы, которые настаивали на том, что они не, здесь не были причастны, а но организован наоборот а, русских спецслужб, чтобы создать условия для выдвижения Путина. И именно так произошло. А, Путин стал народным героем, он стал, он стал не, не выдвиженец коррумпированного Ельцина и его коррумпированного антуража, но наоборот, защитник Отечества, который будет отомстить тех, которые убили невинных, простых русских людей. А, и это было достаточно, чтобы он, он стал э, он начал лидировать президентской гонки и потом победил. Потом те, которые старались а, расследовать эти инциденты. Я прошу прощения, Дэвид Саттер, я, э, я бы хотел э, вот здесь остановиться немножко, извините, что перебил вас, немножко напомнить тем зрителям, которые не знают, а, об этих событиях так подробно, как мы с вами, в том числе молодым зрителям. А, речь идет о двух инцидентах. Это первое, это знаменитая оговорка Селезнева, а, бывшего спикера Государственной Думы, который, выступая в Государственной Думе, до теракта в Угодонске, заявил, что теракт в Волгодонске был. То есть в числе перечисленных городов, в которых были террористические акты, он назвал Волгодонск до того, как там произошел теракт. Второй инцидент, о котором говорит э, Давид, это так называемый Рязанский сахар или Рязанский инцидент, когда в городе Рязани в подвале одного из домов обнаружили точно такую же взрывчатку, как э, та, что закладывалась э, в домах на Каширском шоссе, на улице Гурьянова. А первоначальный анализ показал, что это ген. Были арестованы сотрудниками полиции, милиции на тот момент, а, сотрудники ФСБ. И после этого Николай Патрушев, выступая в что это были учения. Так а, был объяснен этот очень странный инцидент а, с рязанским сахаром. Почему сахаром? Потому что последующая экспертиза, не первая, которая показала, что это был гексоген, а последующая установила, что якобы это был сахар, ну или что-то такое. А, извините, что перебил вас, да, я просто немножко разъяснил для зрителей. Это, это надо, потому что, как это печально, люди забивают, что случилось. И, и это все настолько фантастически, настолько жестоки, что люди не хотят об этом думать. Самая главная защита для путинского режима, для антуража Ельцина, это факт, что люди не хотят верить что они способны на, такого, на, на такое преступление. Но в самом деле все, что мы знаем, указывает на том, что а, а, они фактически это все организовали. А, и потом скажите, те, кто... скажите, пожалуйста, да, я помню, что вы э, были знакомы с представителями общественной комиссии, которая расследовала эти взрывы. Вы можете рассказать поподробнее о самой комиссии, кто в нее входил и что вам стало известно? Ну, я знал хорошо Сергея, Сергея Юшенков. А, я знал, э, естественно, Сергея а, Ковалев. А, и даже Атулацис, он тоже был членом этой комиссии комиссии, э, ну, э, они начали их работу, они, э, я бы сказал, сначала был довольно, они, а, они сначала ограничивали их действия к а, событиям в самом Рязани. Но потом уже больше и больше свидетельства они расширили, пол, э, пол зрения их э, расследования и даже включил туда э, улица, террористический акт на улице, на театр Дубровки в октябре 2002 году. Но я даже помню, я встретил Сергея Ющенков в государств, здании Государственной Думы он, он был депутат, он был, если я не ошибаюсь, председатель комитета по безопасности, и он получил довольно много информации по поводу а, этих а, взрывов и был готов это а, публиковать, а, и он э, был полон, я бы сказал, энтузиазма для Э, все, что он обнаруживал. И э, несколько недель позже я был дома, кто-то, я был в Москве, естественно, я там писал книгу. Э, я был в моей квартире, там около Павелецкого, я, кто-то звонил и сказал, слышал, Сергей Ющенков был убит в подъезде его, перед его, его зданием, где он жил я, бы, я и, и, и, и потом я, я встретился, а, еще один член, Юрий а, Шахачихин, известный журналист для газеты, для новой газеты, он тоже а, вел расследование, и мы встретили а, двух тысяч по-моему, а, двух тысяч четвертом 2004 году, но ну, по крайней мере, он подарил мне его книгу, и у меня э, до сих пор сохраняется его надпись, и он писал, мы еще живы в 2004 году, но в 2004 году он был отравлен. А, и, и, и умер мучительной смерть. Кто-то его отравили. Все, которые занимались этими взрывами, они были убиты. Анна Политковская, Александр Литвиненко. Даже Атулацис он попал, если я помню, в, э, в странам, э, не, ну, был нападение на него, но, ну, э, который не убили, но просто довольно серьезно искалечили. Поэтому, очевидно, кто-то не поощрял расследование этого инцидента. И э, с нашей стороны, я сейчас говорю о западных а, э, корреспондентах, западных дипломатах. Корреспонденты как-то были слишком поверхностны, чтобы интересоваться в этом или слишком напуганы. Дипломаты, по, я думаю, по бюрократическим причинам и тоже по, по причинам отсутствия инициативы тоже не интересовались. Поэтому самый главный вопрос происхождения режима был игнорирован. Но а, что это значит? Что а, если мы бы тогда обратили нужное внимание, мы бы довольно аккуратно предсказали все э, события, которые следили Э, после этого, потому что они все исходят от, террористического начала этого режима. То есть вы хотите сказать, что эти взрывы, эти теракты стали как бы таким знамением рождения путинского режима, да? Да, и подтверждение криминального режима Ельц, Ельцина, между прочим. И все-таки роль Ельцина в этом совершенно, ну, все хотят думать, что, наверное, он был пьяный. Или он, э, может быть, он, он был не у себя. Но есть другие свидетельства, что такие важные решения он все-таки принимал. Мы не знаем. А, когда э, был документальный фильм, как, который, где документалист, он проводил Ельцин, Путин во время президентского выбора или ну, э, кампании. И потом, когда Путин победил, И очевидно, что Ельцин э, принял э, победу э, Путин как его личная, личная победа. И его семья тоже так. but Это очевидно от их реакции, э, которые был, был сохранены на, на фильм. Поэтому нам надо, конечно, глубоко думать о истории, недавней истории и постсоветской истории. Но я думаю, что здесь сюрпризов не должны быть. Дэвид, э, к Ельцину и Путину мы еще вернемся, но пока ради объективности, для того, чтобы здесь не звучала только одна версия произошедшего, я задам вам вопрос о фактах, которые не вполне укладываются в вашу гипотезу о причастности российских спецслужб. А многие, э, кто придерживается такого же мнения, как и вы, говорят о том, что чеченцам на тот момент это, э, эти теракты были не нужны, поскольку Ичкерия уже по договору 1996 -го года с Кремлем обрела независимость, и провоцировать Кремль для новой войны им было не нужно. Но, между прочим, а существовали факты, которые противоречат этому. Ну, например, это столкновение на границе Чечни и Дагестана э, летом 1999 э, года и последующее вторжение Басаева с его отрядом в Дагестан для того, чтобы поддержать тамошних вахабитов, объявивших о введении значит, законов шариата в Республике Дагестан и фактически поднявших мятеж против э, федеральных сил. Разве не могло быть так, что вот на фоне уже разворачивающегося военного противостояния Москвы с тем же Басаевым и дагестанскими а ваххабитами, те могли организовать такие взрывы, чтобы воздействовать на федеральное руководство? Ну, а, я знаком с этой версией, а, но а, я говорил с многими людьми по этому поводу и даже с людьми, которые лично говорили с Басаевым до того, когда он вошел туда. И сказали, что а, а, Басаев, ну, какие-то люди, ну, как мне сказали, а, а, а, и это только одна из версий, но все-таки я буду это огласить, а, что Басаев был провоцирован туда ехать а, с ожиданием, что какие-то силы в Москве свернут а, Ельцина и будут согласиться на независимости для Чечни. В любом случае, в этом инциденте тоже очень много странного. Э, эта группа Басаев, э, он организовал довольно долго, и вся Чечня знала, что он это собирал делать. А, между прочим, э, те, которые поощряли это делать, имели контакты с Москвой, и они сначала даже думали о другом кандидате, старался убедить другого человека это делать. Но Басаев согласился. Никакое сопротивление. Люди знали, kaž, э, э, как je, ka, kako govorili, každa je ptica будет. И никакая а, а, а, а охраны границы не было. А они вошли туда совершенно без сопротивления, и только местные полиции их остановили. И потом они ушли оттуда под наблюдением русских войск, которые могли бы их уничтожить в любой момент, как будто бы это был часть одного плана. Я думаю, что это был именно такая, такой предлог, который был нужен, чтобы завершить более страшный план. Uh, и потом путать мнение людей. Потому что это все выглядело убедительно на поверхностном уровне. А, эти сумасшедшие а, а, фундаменталисты войдут в Дагестане, фактически нападут на, нападают на территорию Русской Федерации, потому что Дагестан остался в час России. Они, они испытывали поражение, и потом э, а, отомстил с, с взрывами в э, жилых домах. Но выглядит гораздо а, совершенно иначе, если их по, по, по, поход в Дагестан был организо, организован а, и провоцирован из Москвы, а, чтобы создать впечатление агрессии и потом наложить на этих людей ответственность за то, что они сами творили. Но это, это темный лес, темный лес. И... То есть вы хотите сказать, что есть вероятность того, что федеральное руководство, Кремль сознательно впустило Басаева в Дагестан или даже спровоцировало туда Но войти, чтобы... Пустили, они фактически организовали. Ибо Березовский об этом сам говорил. Чтобы, чтобы организовать потом войну, я правильно понимаю, да? Да, нет, это все, все начал гораздо раньше. Они к войне, Надо было найти предлог. Uh -huh. И они это сделали, это был часть общего плана. И война будет э, просто потому, что кто, кто бы голосовал за выдвиженцем э, Пут, э, Ельцина? Ельцин, мы, мы забываем, настолько люди ненавидели Ельцина 1999 а, э, году. Я был в Москве в летом 1999 году. И был слух, раз, был разные, разные версии, что будет террористический акт, который будет предлог для военного положения. Сказали, что будет война между э, криминальными ган, э, бандами в центре Москвы а, или а, захват заложников каких-то известных людей, которые будут потом публично а, убить. Или будет взрыв здания где-то, но люди говорили, что какое-то официальное здание, официальном здании. Но ну, взрывы были, но в жилых домах, жилых домах. И это был, я думаю, это был рассчитан только чтобы э, э, шокировать население и сплотить их вокруг их так называемый спаситель, а, который является... И они нашли э, Путин за эту роль. Ну, а для наших зрителей, которые слишком молоды для того, чтобы помнить эти события, или для тех, кто плохо их помнит, я напомню, что именно после а, серии этих взрывов э, была начата фактически Вторая Чеченская война, которая закончилась победой федеральных сил и установлением в Чечне кадыровского режима. Ну, а в России был установлен путинский режим, потому что Владимир Путин на волне патриотизма приобрел популярность, его рейтинг резко поднялся, и он был избран президентом Российской Федерации. А Дэвид, вы уже сегодня несколько раз упоминали Путина в связке э, с Ельцином, но мы знаем с вами, что в российской демократической среде принято противопоставлять путинский режим э, ельцинскому, говорить о том, что Путин разрушил все то, что строил Ельцин, ну и так далее. Вы очень хорошо знакомы с этой аргументацией, как и я. Ваше мнение на этот счет? Разные ли это режимы? Одинаковые является ли одним, один продолжением другого, либо на, наоборот его опровержением? Нет, путинский режим – это логическое продолжение ельцинского режима. А, и, между прочим, надо помнить события 1993 года, когда Ельцин демонстрировал, как он расправится с, оппон, оппонент, с противниками. А, э, это был Елцин, который дал приказ стрелять а, а, парламент из танков, из танков, которые, которые это массовое убийство. Поэтому не, здесь ничего, ничего удивительного. Был сосредоточен криминальный капитал, обворовали всю страну, и, конечно, не собирались эти деньги, и это, собственно, дат. И первые объявления а, а, Путина, если говорим о продолжении, а, это был, а, что он не будет ревизировать результат, а, приват, результаты приватизации. Надо иметь в виду, что все более-менее ожидали, что приватизация как, э, в таком форме, который а, э, был достигнута уже в 1999 году, антуража Ельцина будет, будет подтвержден ревизии, если его оппоненты будут а, а победители президентских, президентских выборах. А, и а, это, это много-много миллиардов долларов. Это, это огромная собственность, которая была захвачена. Люди бы убили для гораздо меньше. А, и э, рискнуть это никто не хотел. То есть вы хотите сказать, что путинизм обязан своим зарождением тем, что вот был сформирован вот этот вот огромный криминальный, как вы говорите, и как его обычно в России называют, олигархический капитал, и его нужно было сохранить, а также, как я понимаю, насколько я знаю вашу логику, вы считаете, что и нужно было сохранить неприкосновенность самого Ельцина и его окружения? И его семья, конечно. Я говорил с одним человеком, который был очень близко к этим кругам. Ну, э, близко в смысле доступ. доступ. И он сказал, что Ельцин и, и готов взрывать половину Москвы, если а, надо, чтобы гарантировать безопасность его семьи. Мы все забиваем, что... А какой, простите, какой это год был такие разговоры? М? Какой это был год, такие разговоры? Это случилось, когда это все произошло. Это, э, э, э, наверное, сразу же после Рязана. Сразу после Рязанского инцидента, да, как раз? Да. Но, тем не менее, мы помним, я опять-таки для объективности напомню, что Борис Ельцин в тот момент был уже очень болен и вообще не был похож на человека, который э, сам принимает какие-то решения. Не кажется ли вам, что все это могло происходить без его ведома просто? Мощно, мощно, мощно, но я, я сначала так думал, что все-таки до этого он человек, который был герой э, либеральной общественности, который все-таки боролся с коммунистической властью, что он, и который встретился многими людьми, не мог это, делать, это одобрять. Ну, с со временем я имею серьезные сомнения, что это могло случиться без его ведома, и в любом случае, как президент страны, если это случилось, скажем, скажем, условно, без его ведома, он, нес, он нес ответственность за то, что так мог быть, когда он был президент. И факт, что это был организовано его антуража, люди из а, его антуража, я абсолютно не сомневаюсь. Вы знаете, действительно, вот чем характерно название вашей книги «Меньше знаешь, лучше спишь», тем, что это первое, что приходит на ум, если принять э, вашу точку зрения на происходящее. Потому что немыслимо себе представить, вот я говорю от своего лица, мне очень тяжело представить психологию и ум людей, которые, находясь у власти, принимают решение о взрыве своих собственных сограждан. Но, ну, проще говоря, у меня это не помещается в голове. Я пытаюсь понять, как это вообще возможно. Ну, э, с, сначала это кажется просто немыслимое. Но потом начинаешь думать. А, и а, э, есть фактор страха. А, есть уровень ненависти в обществе и есть коммунистическое воспитание, которые а, а, люди, которые были убиты Сталина, а, он, они были совершенно невинны, они были и, э, э, и, и а, э, они были выбраны наугад фактически. Um, там было определенное количество люд, врагов народа, надо уничтожить, неважно особенно, кто они были. Прецеденты все-таки были. А, и, а, мы, и, и, и после этого мы видели, как а, а, русские власти дал приказ открыть огонь с э, огнем, огнеметами и а, гранатометами на а, школу в Беслане, они знали, что сотни детей и родителей в гимназии, они, и они а, сгорели заживо. И а, это, это приказ мог только исходить из, от Путина в, таких, в такой ситуации. Есть, а, есть очень много если бы будешь думать слишком много о чем случилось, это правда становится страшно. Но если мы будем игнорировать это, а, а, факт остается фактом. А, the, и, мы, мы видели, да, я опять говорю о 93 году, когда массовое убийство, а, не сопротивляя э, людей, которые не сопротивляли. А, это а, поэтому э, все было готово. И, между прочим, бом, бомбежка Грозного – где русский э, город был уничтожен, центр города был совершенно уничтожен, включая э, э, людей, которые там жили, они были, между прочим, этнические русские. Потому что чеченцы, они уехали из города родственникам в, го в горах. Вы Это... имеете в виду первый штурм Грозного, 95 В 95 году, в январе. Есть разные оценки, сколько были убиты. Ну, до 20 тысяч, но ну, есть более скромные, до, до 8 тысяч, но, но ну, массовое уничтожение мирных жителей, это был а, факт утвержден, утвержден без, без всякого сомнения. И, между прочим, люди, которые там были, они, они может быть, даже поддерживали Россию. Мы не знаем, но они были этнические русские преобладающие. Ничего здесь, и потом мы видим убийство э, людей, э, э, а, которые старались что-то делать в пользу демократии в России. Борис, мой, мой, мой друг Борис Немцов, Анна Полаковская, ему мы все знаем, кто и, между прочим, уничтожение малайского Боинга. Надо иметь в виду, что в воздухе тогда был только пассажирские а, самолеты. Там и, и, и повстанцы, это, говорят, что они не были причастны а, и уничтожение этого самолета. Значит, это была э, русская военная организа э, операция, которая была одобрена русского э, руководства. Поэтому мы, конечно, все-таки можно жить нормально в России, игнорируя все этого. А, это не такой массовый террор, как существовал во время Сталина, когда люди просто боялись даже открыть рот или э, быть в компании с каким-то человеком, который казалось подозрительным. Но все-таки это фон, на который все эти события сегодняшнего дня э, происходят. И мы должны это понимать. То есть вы имеете в виду, что э, взрывы домов это было, просто, это было просто одно из звеньев большой такой российской цепи, замешанной на насилии, крови и презрении к человеческой жизни? А, абсолютно точно. Ну и последний сегодня вопрос, Дэвид. Э, хочу задать его как русский вам, американцу. Зная все это, изучая эти вопросы, что вам эти события говорят о России? Ну, что это говорит э, о России? Это говорит, что Россия э, нуждается в комиссии правды, как был в Южной Африке, и что правда будет э, настолько нужен сегодняшней России, как гласность полнушен во время Советского Союза, потому что целый цикл новых преступлений в постсоветском периоде. Но я не думаю, как иногда говорят другие, что э, русские, Россия как нация не способна на демократии, не способна на положительное развитие. Все, а, и я думаю, что путинский режим тоже не правильно оценит важность информации. И, и они делают все, что они могут делать, чтобы закрыть независимых источников. Но я, я, я, я полагаю, что Россия с ее талантом и а, с ее и куль, глубокой культу, интеллектуальной и культуры весьма способна реализовать положительные течения в его прошлом и создать государство, которое все-таки, и, гос, и политическую систему, которая все-таки обоснуется на универсальные цен, и, религио, и да, ценности с религиозными корнями, и можно и способна просто отказаться от этой идеи, что человек является просто расходным материал для сумасшедших политических лидеров. а И Россия фактически даже сейчас слишком изысканная развитая страна для политической, для политической системы, которая там существует. И особенно для этого менталитета, идея, что человек как индивидуал, индивидуал ничего не стоит, и его личность ничего не стоит, это, это варварство который, э, которые Россия способна отбрасывать, но сейчас надо информацию. Спасибо большое. Будем надеяться, что в России отбросят это варварство и все-таки построят нормальное общество, основанное на ценности человеческой жизни. Ну а с вами были Дэвид Саттер, журналист, писатель, автор книги «Меньше знаешь, лучше спишь» и Даниил Константинов на канале форума «Свободной России» с разговором о терактах 99 года и обо всем, что с ними было связано. Спасибо, оставайтесь с нами и всего доброго.